Mijn naam is Niels Jongerius uit Nederland. Ehm, ik ben erg benieuwd of Syriza binnenkort een verkiezingsoverwinning gaat behalen. Ik hoop het van harte, omdat dat laat zien ten eerste dat de Griekse bevolking zich niet bang laat maken door die Europese elites die zeggen stem niet op Syriza. Ten tweede laat zoiets ook zien dat eh, de Griekse bevolking een alternatief wil op dat bezuinigingsbeleid. Een alternatief dat ook voor ons in Nederland en in andere Europese landen zo belangrijk is. Ik hoop dat jullie weten als Griekse bevolking dat heel veel mensen in Nederland en in Europa, duizenden, misschien zelfs wel miljoenen mensen, samen met jullie aan dat andere Europa willen bouwen. Jullie strijd is onze strijd, internationale solidariteit.